saudade, queria conversar, mas pessoalmente sabe como agora não dá. Tô te mandando essa mensagem pra te dizer que nossa amizade vai durar, mesmo que eu fique um ano ou dois sem te ver. Pode contar comigo e eu tô contando com você e que não é a distância que Deus construiu, nada pode abalar. Tô orando por você, sempre que precisar é só me chamar, porque eu quero te ver bem. Você é incrível, tô aqui pra te lembrar. Sei que não sou a melhor, mas minha mesa de sincero. até aqui. Nada na vida é fácil, eu sei. Por problemas também já passei. Mas posso te dizer que com fé a gente vai vencer. Seja forte, saiba que não está sozinha. Tô te mandando essa mensagem pra te dizer que nossa amizade. pode contar comigo. E eu tô contando com você. E que não é a distância nem o tempo que vamos separar. O que Deus construiu, nada pode abalar. E vai durar, mesmo que eu fique um ano, dois sem te ver. Pode contar comigo. E eu tô contando com você. E que não é a distância Deus construiu, nada pode abalar. Nada pode abalar. nada pode abalar.